是考生。今天呢，我们来考日卷。我考 N 晚。屁。N 晚是假。你是考 N 四，而且呢，你自己老实说一下你很扯的事情。我这样很扯？我这么久， <laughs> 我这么久都没有来考试哎。第一次有人陪我陪考，你是不是应该准备一个什么扇子、地席之类铺在这边野餐？ 拜托，现在冬天呢？这也是有按摩之类的吧？ <laughs> 按摩。他刚刚在节目上问我一个很扯的问题，他说：“哎，应该不会考片假名吧？给我脸都要歪了。”哎，真的太忙了，一直没准备，你就来准备当炮灰吧。 我火車的，加油！进入观光区。下课了，嗨！超难的。哈哈哈！如何？我都看不懂，头力是什么、啊？头力？对啊。什么头力？头力是什么东西？你你有没有断错啊？什么什么头力？你可不可以？是什么小心什么什么啊？鸟鸟要怎么讲？鸟是頭力啊。 真的， <laughs> 真的吗？恭喜你！有一个器皿的那个皿要怎么念呢？什么器皿？哦，皿哦，那个沙拉？ <laughs> 真的假的？ <laughs> 那你还有什么不确定的？其他的不确定的我也记不起来啊，因为他写了一个头里，然后要你去翻那个是什么意思嘛？去选那是什么意思？嗯嗯。 那当然是鸟啊，拍照一定是拍鸟啊， <laughs> 怎么拍鱼嘞？ <laughs> 是这样子吗？ <laughs> 这是什么逻辑？我只能用这样猜，啊，不然怎么办？你好厉害哦！好，下一节继续加油！看来我的四级应该是会过。加油加油！你不要高兴得太早。你陪考陪到这边来啊？ 有点雨，然后有点累，就来直接休息。外面现在明就大太阳，你知道我从操场跑过来要多久吗？ <laughs> 我只有十五分钟哎，我现在又要再跑回去。阿水，你刚刚那节考的怎么样？我完全听不懂阅读测验，真的完全听不懂，真的完全听不懂，真的完全听不懂。阅读测验。哦，刚刚是阅读测验。对啊。以是看不懂。对啊，我就是平均的给他猜了一下。啊，那你有没有记得的题目啊？ 我达西诺，然后什么国，国家的国，然后空格，空格，然后 Yuki g 嘎，然后什么狐狸，阿里玛森呢？狐狸玛森吧。哦，狐狸玛森。我的国是雪嘎狐狸玛森是吗？那这样空空格里面要填什么？那个国的后面要填什么？哇？要填蛙？是填动词吗？对啊，是填 day 哇还是哇？ 哇，他有前后文吗？他就是我的新郎，然后什么什么库尼 n 嗯，然后是 Day One 吗？哎，我看不到你的脸哎，我很难跟你对话。我我只记得我选的答案，我选的答案是 Day One。你现在记得你应该没我有，但我很难回答你。所以我有可能错了。 好，今天上班呢，辛苦了。考的如何？超简单的。最好吃。你听力有那么好吗？听力不好，但是我的眼力很好。啊？你怎么叫眼力很好？你偷看别人吗？它选项就只有三个。市场上面呢有两种人，第一种人呢看到喜欢的，马上就会把它选起来；，另外一种人呢是货比三家以后，比较过后才会去选定。所以呢。 我就去看，就是如果那个答案啊，那个 C D 播到那个人讲的那个选项之后，开始很多人在躁动，的时候，那应该就是那一个。你是去考日文还是去考心理学啊？我有时候也会被就另外一种人所吓，因为他是比了三个以后他才决定的。就这样，我就开始怀疑到底是第三个选项还是第一个选项。我也是属于就是听完全部才会写的人哎。那就是你这种人在害我。 <laughs> 你应该好好问你啊。 由此可见呢，只会五 c 的人是没有办法考过 N 次的。成绩单又还没出来，你还以为你有希望吗？他不是我的学生，我平常没有在教他。那只是因为我今天没考过，万一我考过的话，我看你认不认我这个学生。因为真的也太忙，就真的没有时间好好教他。我们是不是要以那个明年为目标哈？ <laughs> 对啊。如果考日检的话，一定就是考三级。N 三，N 三没有那么好考，好吗？我们之后啊，会推出一系列就是以初学者为主的影片，就是从日文舞到九感觉，最近想要开始。 学日文的人呢，就可以看我们的影片；学过日文的人呢，也可以看我们的影片当做复习。那我们还有其他的类别影片，也可以看看哦。那我们还有 Facebook 跟 Instagram，就在底下这留言，大家可以去搜寻一下，都会每天用中文和日文分享一些台湾和日本的东西。好，那我们下次再见，拜拜。拜拜。 <laughs> 说说，实花一千五来当一下学生也不错。 <laughs> 花一千五早上七点多起来，在校园里面买早餐。是啊，虽然这是我每天固定的行程。什么？ <laughs> 好，你赶快买，你没有时间挑了。我不晓得哦，要要买什么。